sensual. Entre la multitud te distingo, apenas con un destello de luz. Hermosa chica sensual. Tu vestido de colores llamativos contrasta con el No dejas de agitar los brazos. Hermosa chica sensual. Bailas, te ríes, gozas el ritmo. A cada minuto me enamoro más de ti. Sensu, sensu, sensual. Me eclipsa tu constante con no puedo concentrarme en la canción. Hermosa chica sensual. Tus dientes blancos brillan, encendiendo la oscura sala barrotada. Hermosa chica sensual. Conoces todas las letras, por igual estás moviendo manos, pies y cejas. Hermosa chica sensual. Bailas, te ríes, gozas el ritmo. A cada minuto me enamoro más de ti. Sensu, sensu, sensual. Vente conmigo para que pueda presumir. Súbete para bailar junto a mí. Hermosa chica sensual. Tus movimientos lucirán bien aquí. En el escenario bajo los focos calientes. Hermosa chica sensual. Canta a mi lado otra canción. Deja que componga un tema especial para ti. Baila, ríete otra vez, goza un poco más, otro minuto juntos y ya no lo podré soportar, nada podré evitar. Me casaré contigo para gozar los dos juntos nuestro romance incandescente bajo estos focos calientes. Hermosa chica sensual, sensu, sensu, sensual. Juntos bajo estos focos calientes. Hermosa chica sensual. Los dos en este romance ardiente. Hermosa chica sensual. Unidos de manera incandescente. Hermosa chica sensual.